Thank you. espera, pues este es mi lugar. Lealtad es lo que Yo te seguiré esperando aquí, porque este es mi lugar.